электр тогу баарыбызга жакшы белгилүү электр тогу лампалардын күйүшүнө электр кыймылдаткычынын иштешине электр чайнегинде суунун кайнашын же болбосо кайсы бир башка жумуштарды аткарууга жардам берет бул учурда электр энергиясы керектелет деп айтып коюшат